guys, julle gaan gou nou doen ons die om hom 'n bietjie meer kleur te gee. Goed. Wat jy nodig het is sommer gewone artist brush kwaste, dan jou verf. Ek gaan nou 'n bietjie rondspeel met tulip wat 'n swart is. As jy kyk, dis Calamese tulip. En dan Desert Rose wat half so sandbeigerige kleur is en dan ons koffietree wat 'n bruin is. Goed, nou vir hierdie effek meng jy 50-50. Verf en water. Jou consistency moet so waterig as moontlik wees. Dis nou ook nie heeltemal net 'n 'n perfekte ding nie. Jy jy kan hom dunner maak of of jy kan hom dikker maak. Nou goed, daar so lank die blou, e, ag die bruin ene, dan doen ons nou die swart. En elkeen het nou maar sy eie kwas want ons kan nou nie die kleure meng nie, dit gaan nou nie so vars lyk nie. Goed, en dan nou die laaste kleur wat ons dan nou vat is die Desert Rose, een van my favorite favorite kleure dan sê ek gaan hom vat. En dan gaan ons nou begin. Jy vat nou jou as hy nou lekker droog is, dan begin jy nou. En jy kan hom nou net so vat dat hy lekker waterig is. En ja, daar's nie 'n perfekte manier jy moet dit op 'n sekere manier doen nie. En dan as jy nou so ongeorganiseerd soos ek is, dan gebruik as jy wel nou hierdie vir water. En dan kan jy as jy hom nog dinner wil hê, dan al wat jy doen is jy maak so. Hier een een lekker deel is dit word verskriklik vinnig droog. En as jy hom dan nou wil bietjie afwater laat hy nie so bruin is nie, dan sit jy net drip jy net jou gewone water op. Goed, dan gaan ons nou na die swart toe, maar ek wil die swart 'n bietjie ligter hê, so ek gaan hom daar begin. En ek lê hom net so bietjie van inloop. Ek hou daarvan dat my bodem dalk 'n bietjie donkerder is. So jy kan hom nou afwater of jy kan hom nou sou jy nou wil dit donkerder hê, dan kan jy wag dat hierdie dra laag droog is en jou volgende laag doen. Hierdie is soos 'n watercolor effek wat jou papier sou doen. Hierdie is nou maar net wat jy dit hier doen. Dit is 'n vreeslike lekker morsige besigheid. Maar ja, en dan as jy nou die meer die witterigheid wil inbring, dan kan jy hom nou so vat. Jy kan nou natuurlik gaan in jou peonies jou spierwitte insit. Ehm um, alrede is ek ek is nie wil nie heeltemal hom so wit gehad het nie. Daai een kan jy wel sien dat ek peonie ingesit waar ek die wit meer gebruik het, maar vir hierdie doeleindes en daar waar my seepertjie is, kan jy ook nou gaan en jy kan die verskillende kleure gaan ingooi. So jy kan hom sit en dan druk jy hom af laat hy 'n bietjie loop. En dan kan jy nou weer gaan na jou swart toe en jy kan jou swart gaan doen. En dis hoe jy so maklik soos wat dit is om 'n ding daai bietjie iets anders gyt in hom te gee. Die lewe is reg. Hoef hier alles nie in die lewe so perfek te wees nie. Ag nee, gooi ons hom maar so. Nou kan jy nou weer aankom en jy kan jou baie bietjie inset dat hy loop. En hier voor kan jy nou om teen die sy laat gaan dat hy so 'n bietjie van 'n loperige effek maak en daar het jy klaar weer 'n nuwe kleur want die kleure meng nou. Dan hierdie bruin gee hom nogal 'n bietjie daai patina effek. Want as jy nou voel hierso is te veel swaar, dan gaan jy die brein inbring. En ek hou van die donkerder onder, so ek hou daarvan dat hy so maak. 'n bietjie meer van 'n donker bodem het. en dan daar is hy so te sê klaar. Jy kan nou self besluit as hy droog is, as daar nog plekke is wat jy dalk al die klere wil insit, dan jy welkom om dit te doen, maar daar is hoe om iets wat in jou kas lê en nie vir jou 'n betekenis het nie, te laat inpas by jou nuwe dekor. En daar's hy julle, dit was 'n maklike video vir vandag. Ek hoop julle het dit geniet en ek hoop julle gaan speel 'n bietjie by die huis. Lekker dag almal. Bye bye.